afka turkiga oo noqday kan shanaad ee loogu jecel yahay dunida iyo ordogan oo bilaabay oo lagu baranaya afka turkiga sababaha la xidhiidhiya wax walba oo keenay kana dambeeyay arrinkaas aynu wada daawano furfuranka dhaqan iyo xadaaradeedka turkiga iyo horumarka xawaaraha ku socday uu sameeyey labaatankii sane ee u dambeeyey ayaa sababay korukac weyn oo ku yimi dowduyowga dunida ciidkiisa iyo barashada afka turkiga iyo dhaqankiisa sidoo kale xiidhada ganacsi ee adduunka uu la leeyahay oo sii xoogsanaya ayaa kaalin weyn ka qaatay arrintan madaxweynaha turkiga oo arrintaas ka duulayana wuxuu ku dhawaaqay dhowaan ololo qaran oo uu hal udhig uga dhigay afka turkigu waa caalami kaas oo sida macnihiisa ka muuqato ujeedadu tahay in dunida lagu barto afka turkiga madaxweyne erdogan khudbadiisii uu kaga hadlaya ololaha caalamiyiinta afka turkiga waxa kale oo uu dadkiisa ugu sheegay muhiimada uu leeyahay afku iyo sida aanu ummad uga maarmi karin oo dheganaanta afkeeda hooyo isagoo oo ku tilmaamaya in afku uu yahay waxa koowaad ee wadan ilaaliya halka ciidamadu ay darajada labaad soo gelayaan sida uu hadalka u dhigay madaxweyne ordogan waxa uu sheegay in dalkiisu ku dhowaa kasta ololaha ku beegan yahay munaasabada xuska sanad guurada toddoba boqolaad ee kusoo wareegtay dhimashadii gabayaagii turkiga ah ee yunis amrah isagoo hay-adda dhaqanka waxbarashada iyo sayniska qaramada midoobay unesco ku bogaadinaya in sanadkan labaatan kowda ugu magac daro gabayaaga yunis amraa oo toddoba boqol oo sano laga jooga dhimashadiisa yunis amraa wuxuu ahaa garsoore gabayaa yuusufi turki oo toddobadii qarni ee ugu dambeeyey raadad waaweyn kaga tegay afka turkiga madaxweyne erdogan wuxa uu sheegay in ololahan lagu bilaabi doono laba boqol iyo labaatan iyo afar howlood oo sanadka labada kun iyo labaataniyo kowda gudihiisa ay fulin doonaan wasaaradaha waxyaha dowladda iyo ururada rayidka ah ee dalka turkiga mudane erdogan waxa uu cambaareeyey waxa uu ugu yeedhay dayaacadda afka turkiga kala kulmaya dalkiisa isagoo cadho ka muujiyay in afafka shiinayska ah laga hormariyo afka turkiga afka turkigu waxa uu ka mid yahay afafka ugu faca weyn uguna fidsan afafka dunida lagaga hadlo isagoo oo laajado kala duwan ah ayaa lagaga hadlaa dubalaadu ballaadhan oo ka mid yahay qaaradda asiya iyo yurub dhexdeeda guddoomiyaha loogu magacdaray gabayaagi Yunis Amraa oo lagu magacaabo Sharaf Aatish ayaa wareysi uu siiyay wargeyska afka Turkiga ku hadla ee khabar tuug waxa uu ku sheegay in afka Turkigu waqtiga noqday afka shanaad ee loogu barashada ogyahay dunida. Maxamed Yuunus Amraa waxa uu adduunka ku leeyahay lixdan xarumood oo ka shaqeeya barashada dhaqanka iyo afka Turkiga, isaga oo tusaale u soo qaatay dalka Romania oo uu sheegay in lix boqol oo mas-uuliyiin sare ah ay dhowaan bilaabeen barashada afka turkiga meelaha uu sheegay inaad looga xiiseeyo barashada afka turkiga waxaa ka mida baad iyo koonfurta bari ee aasiya maraykanka iyo yurub haddaba dhammaan asxaabta ku xidhaan kanalkana qomaali studio iyo dhammaan soomaali weyn waxaa halkan uga digayaa fariin taas oo ah in muhiimada afka la ilaaliyo iyo in dhaqanka afkooda iyo dhaqanka dalka iyo afka la ilaaliyo in ay muhiimad weyn u tahay ballaarinta dalkaaga fidinta afkaadu inayna hadday baaboodo adiguna aad baabaaday dhaqankaagu hadduu baabo adiguna waad baabaaday waxaa inagu badanayaa ingiliish iyo luuqado kale kuwaas oo aanay nabadda inoogu jirin inayna burburiyaan mooyaane cafafka badan ee la damaandooriyey ama la baabiyey inaynu ku darmano waa waxaa aduxun afkeen waa af ballaadhan waa dhaqan weyn oo muhiima waa gabayo adduunka loogu jecel yahay waxyaaba aad murti iyo mahmaahyo qoryo aanan soo koobi karin balse in afka lagu hadlo haddaad dal joogtid haddaad diba joogtid oo aad haysatid dhaqankaagii waa wax adiga muhiimka ugu ah aadna barti dadka kugu dhadhow si adiga lagaaga dhexlo oo aad hadhow afkaagu noqdo af oo dad badan yaqaanaan barashada afkeenu iyo fidinta afkeenu iyo dhaqanka diinteenu fidintiisa waa wax qof walbao shaksiyo soomaaliya dusha uu ka saaran yahay maaha wax madaxweyne saaran yahay maaha wax meel kale laga rabo balse qof walba oo soomaaliya wuxuu ka yahay mas-uul afkiisa hooyo inuu fidiyo dad walbana baro waana salaamantihiin haddaad ka hesheen muuqaalkan janalka saara wuxuu idinka midnaa